Hay dos tipos de homotecia, la directa, que tiene razón de homotecia positiva, y la inversa, que tiene razón de homotecia negativa. En este vídeo explicaremos cómo hallar el punto homotético inverso de A sabiendo el centro O y la razón de homotecia menos un medio. El numerador define la distancia del centro al punto homotético y el denominador del punto original al centro. Lo primero que hay que hacer es trazar una recta que pase por el centro de homotecia O y por el punto A. Como sabemos que la razón de homotecia es negativa, sabemos que el homotético de A estará al otro lado de O. Sabiendo que la razón es menos un medio, dividimos el segmento AO en dos partes mediante una mediatriz. Al punto que hallaremos le llamaremos M. Centramos el compás en O y llevamos la distancia OM al lado contrario, hallando el homotético de A, A'.